Siapa namanya bang? Yogi. Bang Dodi ya? Yogi. Oh Yogi. Nah. Satu lagi temannya? Andika. Andika. Nah. Ini ada apa ini bang rame-rame Nah. ada minuman. Nah. Minuman traditi. Nah, kita buat traditi gitu ya. Kenapa dibuat traditi itu? Nah kita mengambil unsur teh itu dari setiap berbagai negara gitu ya kan. Nah jadi produk unggulan kita di sini itu ada Thai tea, itu Thai tea itu dari Thailand gitu kan. Kemudian ada green tea juga, green tea itu dari dari Jepang. Dan untuk dari produk lokal sendiri Indonesia itu kita jualnya iced tea atau biasa mungkin disebut dengan TS gitu. Nah, jadi saya pesan Thai tea dulu bang. Thai tea siap. Nanti ada tiga menu bang ya uh, unggulan kita ada tiga menu cuman kita ada juga uh, seperti kayak bumbu taro juga ada uh, campurannya gitu ya kan yang menu lainnya ada taro ada milo juga oh. uh, ada taro milo sama coklat oke okay. nah, gitu. tapi Tahiti ada campuran yang lain mas? kalau Tahiti kita nggak ada campuran lain sih bang gitu oke okay. ah uh, saja gitu dia kan Tahitinya gitu oke okay. Ke bang ini mau buat apa ini bang Tahiti Tahiti nah. jadi saya dari Thailand bang ya. dari Thailand sekarang punya jadi yang termos ini apa aja isinya ini pak? termos ini kita ada tiga macam nih bang ada green tea ada air hangat sama teh tea oh. ada tiga macam oh, langsung ada takarannya bang ya langsung ada takarannya jadi ya, Teh tea, teh dari Thailand. Sudah berapa lama bang? Bukanya bang? Iya. Kalau bukanya kita ini masuk hari kedua nih bang. Oh baru hari nah, kedua. Hari Penuh pendingan sekarang nih gitu ya kan. Oh. Jadi eh, grand opening ada promonya nih bang? Grand openingnya kita ada promo. Uh -huh. Promonya itu buy one get one by one nah, cuman kalau untuk pengen dapat grade one nya itu uh, kita ada ah. syarat khususnya bang gitu oke okay, syaratnya nah, apa itu bang? khususnya itu harus uh, posting di instastory hmm. teman-teman gitu ya kan nanti tinggal tag aja nanti IG kita id gitu Ap apa IG-nya bang? traditi.id oh id tinggal di tag aja gitu terus mention ke tiga temannya terdekat gitu ya kan berarti Tahitinya hangat terus ini uangnya? ya? Iya. Kena dalam termos ya? Dalam termos ya. Oh. Nanti tinggal campur es batu lagi uangnya. tinggal campur es batu ya. Jadi air hangat ini untuk apa nih Bang? Air hangat itu kita biasanya tuh kayak buat taro, uh, coklat sama Milo. Oh, taro? Ya, taro, coklat sama coklat Milo. Sama Milo. Hmm. Kalau orang yang pesan teh teh manis tadi? Kalau teh manis kita nanti uh, untuk tehnya itu dari teh juga sih bang gitu. Oh. Nah, oh iya tanpa nah, campuran dari, iya, susu iya, ya krim ya. Nanti pakai gula aja nanti ya kan. Iya iya. iya. Untuk manisnya. Tuh kreatif kali nih Wah, kemasannya gokil bang ya. Kemasannya gokil. Bisa, bisa, bisa. Ini terinspirasi dari apa nih bang? kita terinspirasi sih minuman <laughs> minuman luar sih minuman orang kan. ini apa minuman luar negeri ya minuman luar juga ada dari Thailand dari Thailand dari Malaysia Malaysia ada dari Jepang ada dari juga. Jepang eh, Jepang tadi apa Jepang green tea green nah. green tea oh iya iya Nanti aku pesan satu lagi lah oke siap bang uh, eh, dari saya stay di green tea green tea mau coba dulu Sudah sering bang beli di sini bang? Baru pertama kali bang. Pertama kali bang ya. Ini pesan apa ini bang? Ini teh tea bang. Teh tea bang ya. Terima kasih bang. Iya bang. Bang gimana bang rasanya bang? Setelah mencoba traditi teh tradisional. Benar, benar gimana rasanya? Gak pandai komentar. <laughs> Oh pasti naik bang ya. <laughs> Oke. Okay. tadi Thai tea udah bang ya, sekarang green tea ya. ini pembedanya apa nih bang antara Thai tea sama green tea? Uh, sebenarnya kalau untuk bahan-bahannya sama sih bang, cuma beda nanti cuma tehnya aja ya kan. Oh. Tehnya aja yang menjadi pembedanya gitu. Cuma bahan-bahannya ini sama aja semuanya. Sama, -sama. Kalau green tea sama Thai tea sama aja. Ya. Padahal negaranya beda, beda oh, bang ya. Negaranya beda. Ya. Satu dari satu, Jepang, satu, satu dari, dari Jepang, satu dari Thailand. Thailand. Berarti yang di dalam termos ini udah kondisi panas semua bang ya? Kondisi panas semua deh bang. Udah ini sudah jadi apa namanya tuh? udah jadi teh ya? Ya udah jadi teh. Oh. Jadi tinggal tuangin aja lagi. Ya. Tinggal ya. aja ya. Jadi konsumen ya. pun nggak ya. lama juga nunggu jadinya ya kan. Jadi nggak lama nunggu. Ya. Oke okay guys, ini kita pesan green tea. Tadi udah tea. Jadi bukanya jam berapa nih, Wak? kita bukanya ini dari jam 10 jam 10 sampai pagi. jam 10 pagi sampai oh, jam 8 jam malam. 10 pagi sampai jam 10 malam ya? ya jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, jam 8 malam. Oke okay, guys. Silakan datang bukanya jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Lokasinya di jalan di Jalan Balam. Jalan Balam. Wah, ini dia guys, warna hijau. Kayaknya So, uh, harganya berapa aja nih bang? Harganya kita mulai dari harga 5000 sampai 10000 Wow, nah. ada yang 5000 juga? Yang 5000 ada, itu yang dari Indonesia punya kan, wow. iced tea Iced tea Iced tea Jangan salah bang, di Jawa itu laris manis loh bang Iya Ya bagaimanapun juga kita ya harus mencintai produk kita juga ya kan Cintailah produk-produk Indonesia ya. saya dikit aja, bang Ini tambah lagi? Udah cukup. Ya. Ini ada tiga takaran nih, Bang. ya, Sebenarnya sama aja, cuman kalau untuk buat banyak kan bisa langsung sekaligus. Ya, ya. Oh. Biar, biar lebih cepat, Bang, ah, ya. Biar lebih cepat. Biar nggak lama nunggunya. Tapi lokasinya di Jalan Balam, Bang. Ya? Jalan Balam, Simpang Balam sama Raja Wali lah. Oh, Simpang oh, Simpang Jalan Balam Raja Wali. Itu guys, datang guysnya ini asik nih panas-panas minum yang cari yang seger-seger oh ditambah lagi susu ada koperasinya susunya oh. jadi deh green tea ice jadi sekarang menikmati kerinti nggak perlu ke Jepang. Cukup datang ke Jalan Balam, Simpang Jalan Balam Raja Wali, suka pekan Pekanbaru. Harganya hanya Rp10.000. rupiah. Ah, udah siap ini bang ya? Oke. Oke. Terima kasih bang. Terima kasih banyak bang. Siap. Halo, kenalin saya Wahyu. Eh, saya memiliki usaha di bidang kuliner yaitu Traditi. Apa itu Traditi? Yakni usaha teh ya diambil dari tradisi-tradisi negara-negara. Jadi kita mengambil eh, tradisi, tradisi teh dari negara-negara uh, tertentu seperti di Thailand itu ada namanya Thai tea yang udah banyak populer di Indonesia ada juga teh dari Jepang itu green tea ada juga teh dari Indonesia sendiri iced tea dan lain-lain kita jadi e, nanti bakalan pengembangannya bakalan kita angkat teh-teh yang ada di dunia lalu e, mengapa saya buka uh, usaha Traditi karena saat ini uh, usaha kuliner memang sangat uh, berkembang ya terutama di Kota Pekanbaru uh, dan kita juga membuka kemitraan untuk teman-teman yang ingin memiliki usaha dengan sistem atau konsep yang sudah matang itu kita sediakan uh, tinggal teman-teman hubungin uh, eh, CS kami di atas. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati uh, teh traditi itu bisa langsung saja ke Jalan Balam Sukajadi Pekanbaru uh, pas di simpang Raja Wali Ujung uh, atau di simpang uh, kalau teman-teman selalu semua saat 58 itu di seberangnya. Terima kasih. Semoga kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.